एकसष्ट वर्सान कितलेशेच फुडें आमी पावून गेल्ले आसा ट्युरिजम क्षेत्रांत धरात आय टी क्षेत्रांत धरात संस्कृतेच्या क्षेत्रांत धरात हेल्थाच्या क्षेत्रांत धरात एज्युकेशनाच्या क्षेत्रांत धरात आयुष्याच्या क्षेत्रांत धरात वेगळे वेगळे तुम्ही सेगमेंट्स करीत गेले एज्युकेशन सगळे धरून जाल्यार we have been continuously marching head literacy rate आमची सगळ्यांत हायस्ट पर कॅपिटल इनकम आमचो सगळ्यांत हायस्ट आणि त्यांना चॅलेंजेस ज्यांना येतात त्यांना आम्ही पुढे पळोवपाची दृष्टी आमच्या सगळ्यांची आसपास जाय मनोहरबाई कडल्यान आज डॉक्टर प्रमोद सावंत आणि विचार पुढे वता असताना नेतृत्वात थंय प्रधानमंत्री आमचे देशाचे बीजेपी सरकार थंय घेऊन फुडें जेन्ना वतात तशेंच गोंया आमी हांगा डबल इंजिन सरकार वता आणि कितलेशेच ट्रान्सफॉर्मेशन ऑफ गोवा या लास्ट आठ धा वर्षात दिश्टी पडला आम्ही समज टुरिझम म्हणलें जाल्यार आग्वाद जेल जी आज पयलींची आमचे लोक थंय आशिल्ले ती फूल रिनोवेट जावन आज नवी तयार करून जी दवरिल्ली आसा which is use for tourism purpose but also is our whole history ताजो जे फॉरवर्ड लुकींग आसतले तातूंत डिजिटल प्लॅटफॉर्म दितले हे येता त्या वर्सा दिश्टी पडटले जुवारी ब्रिज फूल कंप्लीट जावपाक आयिल्लो आसा सावथाचे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल फूल फ्लेजेड चालू जाल्ले आसा आनी हांगा नॉर्थाक गोवा मेडिकल कॉलेजींत नवो कार्डिओ ब्लॉक तयार जाल्लो आसा वेगळ्या वेगळ्या इन्फ्रास्ट्रक्चरान लास्ट आठ वर्सां हो भर घालून फुडें वचत आसा